KPI iren arabera eh, ordaindu digutela edo, baina euneko iru gutxiago ordaindu digute, ze beraiek iten dute alatu dute formula kalkulatzeko KPI biren. Eta horren orain bagoaz, eh, inzera eta badugu gutun bat prestatua eskatzeko horko eh, zuzendariak eramatea Madrilera eta eskatzea benetako KPI buruz egitea eitea zea, e, e pensioen egoera. Zan nahi du, e, falta dena e, beraiek egotzeko. Eta parlamento ningo dugu berdin, partido politiko hori eskatuko diogu gauza bera. Madrilen beraien partido hori pasatzeko guk eskatzen duguna. KPI e, erreala ordaintzeko. Eta ez badigute, eta ordaindu ez digutena, pues e, emateko. Punto.